knowledge or love. Wadogo zangu, nafikiri nimewaita leo kwa sababu napenda kupata ripoti yenu ya shule na ikiwa kwamba ni uli mwaka wenu wa mwisho unapangiliaje una kuhusu Regina na Wakanda hapa? E, unajua kaka, ni hivi, mimi sitosoma yani sitoenda college yani, kiufupi yani nisiwe mnafiki. Nikwambia eti nikwenda college nitakuwa na kudanganya kwa sababu mimi kusoma, kwa niko nasoma tu kwa sababu ni hivyo tu, lakini havinifanani. Ndugu wangu, tumekuja kwa Marekani kwa sababu yako, kwa sababu yako wewe unakuja kusoma why you you talk so much? Look, unataka kusoma? Unisaidia maisha baadaye. Why? Why bro? Unazingua bro. Grow up. Kama ndizo pombe zako na kunywa kunywa hata kunizingua kama mimi sitoe da college. So tena unazingua brother man. Mimi sasa. Amna sisikui. Hebu washi kofi yako man. Ah, oh my god. wangu unasuka. Unasuka nywele mdogo wangu unasuka. Ah. Oh Gazi unazingua. Uwezo kasoma bro. Sina tema kusoma. Hata ni investi langu waje autosoma. Lakini soma kwani ni kungufu kusoma brother? Kila mtu na maisha yake. Soma ili unisaidie maisha yangu baadaye mimi nikuja na upiganie kila siku. Mlale kwenye nyumba, mukule vizuri me. Brother unazingua mimi. Fuza nini mwe nyumba mimi? Ndio ndo kuzingua hiyo. So ntamu na boa. Kwa sababu usome mwanangu. Grow up brother. Mdogo wangu umekuja na umri mdogo sana. Soma. Usinizingue bro. Nishakwambia kwa mimi stand up college. Kwani kungufu mzee baba? Ah maisha ni kama seko mdogo wangu maisha ni mviringo unapoanza yaani, ndo unapomalizia nifikiri venye ndevu ndo akili lakini naongea chini uko juu yangu mdogo wangu kweli grow up you have to grow up being crazy mdogo wangu hata maisha ni kama maua unapomwagilia ndo panapochanua nakwambia kweli Ndugu wangu Regina, please nakuomba, iko chini ndugu yako, usini prove wrong kama kakako au mdogo wako. Please abeg, niadi utasoma ulije kuokoa maisha ya kakako. Nimekuja na wewe huku wazazi wetu tumwacha Afrika wanahangaika labda kesho yako wewe utakuja kuwasaidia. Why kaka kakako anafanya hivi? Why kaka kakako anafanya hivi? Why? Oh my God. Please, I beg. Kaka. Naye tutasoma. Yaani kaka, kiupande wangu mimi mimi nitasoma. Yaani mimi kwa upande wangu mimi sijali mbaya. Yaani usi, usijali kuhusu mimi. Sawa? Mimi nakuahidi kwamba mimi nitasoma, nita graduate na college mimi nitakwenda kumbuka kumbuka jina kumbuka yaani ulimwekwa kwa mwisho mhm. sitegemee kupokea matokeo mapovu utakuwa umeniumiza yaani ah, hicho ni kitu ambacho hakiwezi kutokea kabisa na kwa nakuwa sacrifice maisha yangu kwa sababu natumika kila siku kwa sababu nilipia nyumba why kaka kwa naambia kumbe hata soma high school mimi nitasaidiwa na nani mimi nikizeeka nitasaidiwa na nani Yaani kaka we achana na yule kaka kwa sababu mi sijui mambo yake sijui vipi nini mi sina cha kuongeza hapo lakini mi kipande wangu nitegemee mimi nitasoma college nitaenda na nitafanya kazi nzuri kisha baadaye nasaidia familia wadogo zangu mmekosa nini hapa nyumbani mmekosa nini kakenu alijituma napambana kila siku mule mshibe mvae imeshaende why y'all prove me wrong why why y'all prove me wrong college or life Ah, mzima tu. Nimekuwa umetokea mtoto mzuri. Yeah, huko kuna vitu fulani ambavyo nilikuwa naviangalia. Wewe hapo unaishi maeneo gani hapa? Mimi naishi hapa hapa Dimoi. Hapa Dimoi? Yeah, hapa. Dimoi naijua mimi. Hapa hapa Dimoi unaijua. Hebu nigee namba yako kwanza. Mimi unakuwa kama mgeni mgeni hapa? No, mimi si mgeni, mimi mwenyeji hapa. Nigee kwa namba yako. Oh, namba? Yeah. Namba yangu for what? Kwa nini? Tuwe na mawasiliano tu, tunajua urafiki, oh. Tujenge urafiki. Okay. Yeah, haina yeah, shida. Okay. Haya basi, ndio hiyo. Akiocha, asante sana, takia safari njema. Yeah, jina Sawa, jina unaweza ukasave tu Regina. Oh, Regina eh? Yeah. That's okay, it. Okay, mrembo. Mhm. Mm Umependeza. Asante. Okay, okay. College or Love. siku imepita, ni kipindi kirefu hatujaonana kweli. Yeah. Ah, lengo langu amekuja kuona hapa, najua imepita kipindi kingi, tunaishia kuongea kwenye simu toka siku ile tumepata tu muda wa kuongea kwa siku moja. mm lengo langu imenileta hapa ja siku ile kuvutia na wewe, ikimaanisha kiufupi, nakupenda kweli. Ah kupenda kwena kwenu na malengo na wewe. Natumaini wewe ndio furaha moyo wangu siku zote, yalala na kuwaza wewe, reji mzuri, mrembo. Furaha yangu ni kuwa na wewe. Tumaini nikiwa na wewe moyo wangu utatulia. Okay, um, mimi nimekusikia na imepita muda mwingi sana yani ime, imepita muda mrefu sana tukiwa tunazungumza kwenye simu tulikuwa tukiongea vitu vingi sana sana tena sana kwa hiyo mi si, sina mengi ya kuongea au sina vitu vingi sana mm. so um, kitu ambacho naweza kusema au ambacho na, nime nimeamua labda tu niseme na mimi surprise yao. Unanipenda kweli? Mhm. Kwa umenikubali? Yeah, nimekubali kazi tumeongea muda mrefu, kwa hiyo sioni maana ya kukaa bila kukubalia nini. Kwa hiyo kwa sasa wewe mpenzi wangu. Mhm. Sasa hivi si mpenzi. College or love. mwanangu ungasaa ah, aston mwanangu nile amuvimba nura demuachake mwaposa onoulalaake ireiregina Ine bwana kwanza ni upande wa anisha kama ula bana enda no jansi ya bana. Ulapita. Ulapita. Ulapita mu boa. Ulapita mu boa. Ulapita mu na muna amushitole tufa ombaka bano nsenge ombaka lwayi amu muna lebe. Tole unafike. Ojonge bamisi abana biyo no si ola na nto. Ola nto nte Aston jama. Dalio na no lansi ya. Lansi ya mwezi bro. Ule jamani mnyamwezi. Eh, Itabidi Aston Aston anafanya kama sio unaona nani badengu badengu ba regina baye badengu bangozi ikonzwa na bazee mashingo na ta nigeria bro taona kunya yangu nyamwezi kinyama ile bro Ah, afu jamaa wewe. Oh jamaa ukiwa ndio hata blanketi manga wewe jamaa. Unaona ndio blanketi manga. Bro, unajua Regina, unajua Regina. Regina si tulikuwa namwongelea sasa hivi huyo. Nga eh. ule pita. Yule dem kakake ni mkali. Yaani hatari. Ndio maposa. Kakake yule maposa au ndio kaka kingine kadogodogo hivi? Mfupi vile. Maposa huyo. Watu wafupi. Watu wafupi sasa wapi? Huyo andevu ni? Eh, huyo huyo. Maposa huyo. Hako na wakaka wawili, maposa yule mwingine. Sana na dem. Eh. Eh. Nikamzingua. Jamaa akakuja kanishika. Aston utamweza kweli. Aston ndio anamfuata. Eh. Ah najua oh, unafikiri kwa kwa vingo vyako hivi unaweza fuata yule demo bro? <laughs> Si yaani demo, anatoka na yaani Nyamwezi unaona, japokuwa so, so mzuri kiivo, yaani lakini ndo anapendwa na wakina Aston bro. Ah, Amna noma, si bado tupo hapa nini, unajua tena masela nini, yaani poa, haina yente wala eh, nini baba, au sio? Mambo ni ajo kake wanamzimikia bro, yule ni kama na sisi tunajipoteza unajua sisi ni kubwa, yule jamaa sio kutoka na watu kama sisi si ni wau si ni wauni wauni wauni sio watu wazuri sio watu wazuri kama anavyokuambia demu mwenyewe sio mzuri sasa sisi eh. si sio wazuri waje tutoke na demu ambaye pia sio mzuri hivyo hivyo ndio tunaendana hivyo yani college or love niaje bro wewe mpumbavu wewe Hebu hebu hebu. Rudi kwanza. Rudi, rudi. Hivi kweli wewe ni wa kuingia mida hii nyumbani kwangu kweli? Mida hii kweli? Mimi ni wa kusubiria kufungulia mlango kweli wewe? Unajua bro, nazingua sometimes. You have to grow up bro. Nazingua. Nikienda nirudi nifunge, nikienda nikirudi nifunge. Ni nini bro? Unanitakia nini? Nazingua. Unaboa eh? mimi? Nazingua mimi. Kama mwanaume grow up. Be like a man. Nakulipia renti. Nakulipia umeme na kulipia maji, istoshe na kununulia chakula. Bro, unaboa man. Kuwa sijarizika na hali yako mdogo wangu. Unasuka leo wewe. Si Diamond anasukwa, wewe ukaelewa. Ila wa Diamond ndio unaelewa kwa sababu wanavaa vitu kama hivi, wanyamwezi, black niggas ndio wanaelewa hivi bro Wewe bado mrefugee tu, huwezi ukaelewa. Unajifanisha na, na Diamond mdogo wangu. Diamond amepambana mdogo wangu, sio kama hivyo mdogo wangu. Diamond amepambana kwenye mashaka ya Bro, come on man. Why you prove me wrong. Kwa nini unashindwa na mdogo wako? Mdogo wako wa kike bro. Kila tuna maisha yake bro. Kila mtu ashinde game zake. Mimi ni mimi, yeye ni yeye. Sisi tunafuatiliana hadi maisha. Kila mtu anaingia kivyake huyu. Hapana. Eh? Halishi. Kama nitakuwa nimemprove mama wrong lakini na, na kom, kutoka leo bro. Hii nyumba, yangu, hii ni nyumba yangu bro. Sawa. Sikutaki. Naomba ondoka. Toka kwangu. Nyumba gani? Nyumba yenyewe yaso na mtu itini naishi ni nyumba tena. Benu sale mtu wiki wati ni mu represente bene afu mu every time black ma utotole yetu. Yeah. Ah, kweli nimeamelulia msemo. Kwa na wadogo wafupi mwanangu, da. Ni hicho kubwa. Ondoka kwangu, sitaki, sitaki. Da, toka kwangu, toka kwangu, toka kwangu, sitaki. Toka kwangu, toka kwangu. College or love. Uncle nitagaramia. Mida hii ume, umetoka nje, eh, wazee wapo hapa. mamangu mamangu Reji, ndio shule ulikuwa unaniambia ikweli? Hii ndio shule mamangu, ulikuwa unaniambia kila siku utasoma. Hii ndio shule kweli mamaangu? Utajetisia tu. Utasema nini kwa watu mamaangu? Utasema nini Reji? Ah! Hapana. Ah. Da, hivi una tofauti gani na kakako? Huna kakako sana ngenda ni mwangu mpaka nimefikia hatua kumfukuza. Ameingia ananipiga debelesha. Toka leo. Nawe pia nasema wallahi. <laughs> No, amna Sikutaki ndani ya nyumba yangu. Sikutaki. Sikutaki, sikutaki. Kafia mbele huko.